Sartu euskarazko Wikipedian eta saioa hasi. Sartu sortu nahi duzun artikuluaren izena. Ez bada existitzen, ondorengo oharra aterako da. Horri alde bat agertuko da. Klikatu sortun. Landutako testua igo eta gorde edo orrialdea argitaratu.